maaaring makatanggap ng incentives ang mga Pinoy sa ibang bansa na makapang-eengganyo ng mga turista na bumisita sa Pilipinas. Sa ilalim yan ng Bisita Be My Guest promotional campaign na inilunsad ng pamahalaan. May ulat si Jillian Heronimo. Nais mo bang maging self-made tourism ambassador ng Pilipinas? Abay, pwedeng-pwede yan sa Bisita Be My Guest program ng Department of Tourism at Department of Migrant Workers. Layo nitong hikayatin ang mga Pilipino na isulong ang bansa bilang kaaya-ayang tourism destination. Lumagda ngayong araw sa isang Memorandum of Understanding ang DOT at DMW kasama ang pribadong sektor sa paglulunsad ng programa na isang incentivized promotional campaign campaign kung saan lahat ng mga overseas Filipinos na makakainganyo ng mga dayuhan na bumisita sa Pilipinas ay kasali sa raffle. At ang mga papremyo, condominium at sasakyan. May mga discount privileges rin para sa registered participants. We are hopeful that this would uh, greatly add to the number of our tourist arrivals here in Philippines. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Frasco, lagpas na sa projection nilang 1.7 million ang bilang ng international arrivals sa bansa ngayong taon na sa pinakahuling datos ng DOT aabot na sa 2.4 million. Magsisimula naman ang promotional campaign mula January 1, 2023 hanggang April 30, 2024. Maaaring sumali dito sa bbmg.philippines.travel upang makuha ang BBMG Travel Passport at privilege card na gagamitin sa campaign period. Para manalo, kumuha ng litrato sa pinuntahang tourist destination at ipost ito sa social media gamit ang DOT-assigned hashtag. Jillian Heronimo para sa Bayan.